परिवार नियोजन लागू करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है और यह भी विकल्प दिया गया है कि महिला की नसबंदी के साथ ही पुरुष की नसबंदी भी की जा सकती है लेकिन भारतीय पुरुष इस मामले में बेहद पीछे हैं जी हाँ चौंकाने वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में 2018-19 में 1 अप्रैल से लेकर अभी तक कुल 2.90 लाख नसबंदी ऑपरेशन किए गए और इसमें से पुरुषों की जो संख्या थी नसबंदी की वह मात्र 2100 थी यानी शेष दो लाख सत्यासी हज़ार नौ सौ महिलाएँ थीं इससे यह साबित होता है कि पुरुष किस तरह से खुद की नसबंदी कराने से पीछे हट रहे हैं और इससे यह भी पता चलता है कि सरकार के प्रयास किस तरह से फेल हो रहे हैं यह भी कहा जा रहा है कि नसबंदी के मामले में असमानता के लिए कहीं न कहीं सरकार की रीति नीति भी जिम्मेदार है जो आज़ादी के बहत्तर साल बाद भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रसित होकर तैयार की गई है यही वजह है कि नसबंदी के लक्ष्य में पुरुषों की भागीदारी आज भी दो से तीन फीसदी ही रखी जाती है मध्य प्रदेश में इस साल के लक्ष्य में जहां महिलाओं के लिए 3.5 लाख ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है वहीं पुरुषों के ऑपरेशन के लिए मात्र दस हज़ार का लक्ष्य रखा गया है उल्लेखनीय है कि महिला नसबंदी के मुकाबले पुरुषों की नसबंदी ज्यादा आसान बताई